先给大家公布一个好消息，就是我们的那个高原氧仓啊，这个已经开始启动，这个给大家去体验了。啊，那这个我们其中有一些学生已经开始进去体验过了。啊，有的已经像我吧，就是做了三天了， <laughs> 这个今天是第四天。 这个它是一个什么原理？就是一个啊，我们跟讲课跟你们提到，我们人有五个很重要的机器，就是心、肝、脾、肾、肺。在《黄帝内经》里面，健康还是不健康，关键就在这五个脏腑。你要想获得永生、不死。 那你就不要衰败，啊，我们的身是会朽坏、会破败的，啊，那如何使自己的身体不朽坏、不生病、不破败？那这就是古人研究我们这个生命实相的终极目的。那么，这是人生的最重要的话题。 也是最重要的一件事儿。那么，万气本根，什么才能使它修复到青春年少的状态、童子的状态？那只就是这口气啊。那么，炼精化气，炼气化神，将来炼神还虚，和虚空同体，永生不死啊。它最后是这样的一个结果。 但是离开这个万气本根的这口气，那一切都是什么？枯坐寒蝉，一切都是虚假的。所以说，我们这个这个团队，赵总，那么他从日本引进了这个太空氧舱啊，他只是因为是封闭的，跟我们的外界它是封闭的，就是宇航员上太空没有氧气。 那么它是用这个原理的，那么这个，呃，里面还带高压的，啊，就是我们叫太空高压氧舱，啊，那么这个有什么好处呢？它就是来帮我们修复五脏六腑，使它恢复到青春年少，啊，恢恢复到这个不再干枯的这个状态，啊。 那么据说日本团队讲，他是要连续四天效果效果就出来了。一般连续用四天以后，这个脸上的这个皱纹就没了，啊，鱼尾纹这些就不见了，啊，这是我们现在我是试到第三天，这个试了一下，确实是很神奇，啊，这个，啊，比方说昨天。 呃，第二天的时候我就出来以后，走在这个路上去停车场那个地方走，有一段路，哎，就觉得人轻飘飘的。进去的时候身体是沉重的，出来就是轻飘飘的啊，走路不费劲啊，回家不想睡觉啊，这个人精神很好。早晨呢，这个很早的时间就醒啊，然后。 这个不睡，不再睡懒觉，精神也是，一天精神特别好，啊，那么这个是对任何人都好用，不需要我们这些做 meditation 或者是做懂得呼吸法的人，就是你进去，哪怕你在里面看手机，啊，哪怕在里面这个听音乐，呃，甚至在你们在里面谈家常、聊天都可以，这是对食素人、普通人。 这个只要你进去，因为它是高压氧，这个就是它是大概是一点三个大气压，那么相当于海拔四千米的这个这个高度，就是你爬山爬到四千米啊。为什么西藏的师傅特别多？一般的要修金生成就、肉身不腐的报身成就，他都跑到青藏高原，那么他就要这个气压，这个大气压。 相当一点三个压力，他把周围的东西往里压，压这个时候你练这个腹式呼吸，还有这个操肌，他就特别容易，因为它是外面的这个压强，它是往里把你压的。哎，据说减减肥功减肥效果还特别好，啊，我想应该是特别好，因为把你压成饼了吧？你原来是个馒头，最后把你压成一个饼。 但是每天高压，每天高压。比方说，师傅们在那练这个上气下压、下气上提，这个呼吸法，说是那么他这个内修内练啊，这个他们选择在青藏高原海拔三四千米以上的这个高原上修炼。那么我们这个，嗯。 这个太空高压氧舱，它相当于你到了这个这样的高山上，有这样的压力。它比它更殊胜是什么？在海拔那么高的地方，它是空气稀薄，几乎没什么氧气了。但是这个是还给你充足的氧气，比空正常空气里的氧气还高的这个负氧状态，整个氧舱里全是氧气，所以经过高压，经过。 这个饱和氧，那你的身体就像一个什么海绵？海绵大家知道，把它放在这个水里，拿出来里面全是浸满了什么水？那么你在这种的环境里面，你进去以后，全部是氧。这个大家知道，我们人的生命从细胞到组织，我们肝脏是由肝细胞组成的，肝细胞这个。 再组成的肝组织，肝组织组成的肝脏，啊，那么从这个组织到细胞都需要氧，需要有氧环境。我们为什么修炼人寿命比一般人长一点呢？懂得呼呼吸法的人会长一点，因为你可以饱和吸氧，吸，啊，闭一会儿，再吸，再闭一会儿，再吸，再闭一会儿。 那正常人现在已经吸呼了很多次了，你是一次吸这个呼吸还没完成，你就是不停的在吸呀吸呀吸呀，把这个外面的这个空气里面的有用成分吸到自己的这个身体里面去。哎，它这氧饱和是不是？哎，你的五脏六腑里面的不好的垃圾气、二氧化碳气、硫酸气什么这种气，它就释放出去了。 有氧，他们是叫厌氧，他们讨厌氧。这些癌细胞啊，这些信息体呀，啊，那么他们都属于酸性的。它这个见到氧以后，它高氧、氧饱和，它不喜欢，它就跑掉了。那就排毒，就得你们进去到出来就得九十分钟。为什么加压减压到中间，那么它？ 就是九十分钟。日本研究团队还有以色列研究团队已经证明，连续吸氧九十天，就是每天他们做实验的这个平均年龄是六十五岁，也就有八十多岁的、七十多岁的，还有五十多多岁的。平均他们做了也这个实验，那么这些人连续吸氧九十天，呃，对他们进行五脏六腑的这个相关指标的监测，它是。 九十天之后回回到二十年前的生理指标，就是完全就五脏六腑你就年轻二二三十岁，啊，他们这个以色列团队有指标，回头我们会做一个专门的介绍给大家。以前秦始皇找长生不老药，这个能够长生不老，能够返老还童啊，找不到。那现在这终于说花钱能够买命了。 你像人家八十多岁的，如果是现在做九十天，人家回到了六十来岁，这不又买了二十年吗？ <laughs> 但是其现在是可以花钱买命的。是是我们为什么接下来要大力的推这个太空舱、太空高压氧舱？它这个十五脏六腑，你你你活着，你你非得吸氧排出二氧化碳，这是人类。 呃，人正常的，那么你为什么要吸氧？因为五脏六腑需要氧，细胞需要氧，所以说我们这个人要呼吸好的、有氧的这个环境的这些能量，它可以激活我们的五脏六腑，把五脏六腑浸在富氧环境里面，那使它的这个干枯。 变成老干妈、老干爹的东西，干枯的东西，还原成青春年少的东西。嗯，那么希望大家去使用这种仪器，使自己返老还童，年轻二十年，等于买了二十年的命。以前真的是花钱买不来命，哎，这次有钱省着花，用来买命。掌声一下啊！